आप सबका स्वागत है हम्म। कहती है जो हमारे जोता पीटी द्वारा जो सरस्वती महासंद हैं स्वामी हैं उनके जगत गुरु शंकराचार्य उन्होंने अपना जीवन उनके अंतर्गत में रहकर अपना जीवन आश्रम में रहकर त्याग दिया समर्पण किया था तो ऐसा भी कोई देखे दोस्तों भक्त तो हो हो कलकी भगवान के रूप में कलकियों को समर्पण कर दे अपना जीवन और शंकराचार्य जी स्वामी जी महात्मा आश्रम के द्वारा महाराज के द्वारा श्री के पुराण के लिए भी दिया गया है बताया गया है कि वर्ण धर्म की जय हो अधर्म का नाश हो और श्री आस्था की चैनल को चलता ही रहे और प्रार्थना भावना हो विश्व का कल्याण जगत का कल्याण इसलिए दोस्तों आज ही हम जगत पुरुष शंकराचार्य द्वारा स्वामी जी महात्मा के महाराज में उन्होंने अपना एक प्रेस पत्र लिखा है कहते हैं अनुज विभूति शंकर ज्योतिपुटरम शंकराचार्य माधवम रत्नम करे सुगंध हो कल्कि मंडल द्वारा जो सकलम इदम अनुष्ठान परम उद्यम को संस्कृत द्वारा किया गया है ये हमारे कल्कि भगवान के रूप में कल्क नाम से जाने जाएंगे और इसलिए इनके समय हमारी टिप्पणी बहुत जरूरी है इनको हम अर्थ आचार से भी एक मात्र पंक्ति बताता हूँ अभिनंदन शील रच चचुच मृदु परिस्तु सुभद्रा जय पत्यचार्य तपस्या वर्षम्बे आयुमिश्रं चलगण्यं भक्चापचापम योगाचार्य संक्रम और पिता महेश गुरु ये हमारा जो परम पूजनीय ज्योता पीठ द्वारा श्री जगत शंकराचार्य के द्वारा ये श्री मुख से वाणी से इनके शब्द निकले हैं तो उन्होंने अपने कलम से प्रश्न पत्र में और श्रीमद गीता भगवान में उन्होंने सब कुछ कलकी के बारे में लिखा है कल आपको और आगे की कथा सुनाएंगे दोस्तों ये कथा अच्छी लगे तो लाइक करें मेरे चैनल को ज़्यादा से बोलो कलकी भगवान की